Diğeri nereye gitti? sağımdan da geliyor sesler. Göstermiyorlar kendilerini. Oo, ucuz yırtık ucuz. Fena ucuz. Kıl payı kurtardık. Nossa, ne? Kafa tarafını göre dikiydi ama. Ölüm melekleri. Diğer eleman nerede? Diğeri kayboldu. Nasıl bir 4x'miş ya. Yaylı yaylı. Adamı vuramadık ya. Kaka gibi. Harita bayağı büyük. Biraz yavaş ol. Bunlar sıkacaktır. Hadi. Sıktı. Yediremedik. 3 kişi kaldı. Evde bir kişi var şu anda. Uzaktaki kaldı ve evdeki kaldı. Bir uzaktaki kaldı. Cam basalım. Alan dışı orası. Mecbur çıkacak. Çekti de Mustafa.